السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نطلب من الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ومتبعين تعليمات الحجر الصحي كيف تعرفوا كورونا وحدات العالم وفي نفس الوقت هلعاته وخوفاته آه واليوم غادي نشوفوا الطوب 10 يعني ديال الحجر الصحي ولا ديال كورونا اولا نبداو بالكمامات خليونا مع الكمامه صنع مغربي الكمامات رحنا مشينا للفرماسي ما سناهمش تمو احنا ولينا خدامين بالقراصن واش غادي دير نموتو ولا بطريقه ايطاليه Bueno, no la versión en español, para que no tengan mascarilla, cogen un, box, un box de su marido, lo ponen así. وكاين اللي لقى حل للتعقيم شوفوا القرنفل والحامض والخزامه والكولي والكاليبتوس وكاين اللي عنده طريقه العلاج خليكم معنا اما واحد القايده حريه مسكينه عيات ما تغوت صوتها وصل حتى للهند دخلوا ديوركم غادروا السوق غادروا السوق اللي بقى غيتحمل المسؤوليه ديالتو غادروا السوق غادروا السوق جمع داكشي ديالك انت اللي درتي خويو السوق العيالات شدوا ولادكم شدوا الولاد ديالكم اللي عندها شي دري مجتهد شدوه اللي عندها شي كيسون مسخوط الوالدين تعطيه ليا نتولاه يلا العيالات شدوا ولادكم من الزاقه والدروبه داري شدوا كتوباتكم وكاين اللي في منتصف الليل خرج للبالكو باش ينشد النشيد الوطني بالصحة والراحة خويا مبيت الأحرار مشرق الأنوار منشد السؤدد وحما دمت منشدا وحما كون داكم شكون بحال كنا شي وطني لاعبين مع غانا حنا صدعتونا في الليله صاحبي اما هذا صاحبه مريض وجابوه للدار اجيو نشوفوا ردة فعل الاب ها ما يطلع ما والو شنو هادشي مرضنا كاع كاملين شنو الحال هادي واش مريض مريض فيه كورونا هاد الزبل هذا هو اللي جا صاحبي انا كيفاش هو اللي جا انت مريض انت اعوذ بالله ياه اش راح يكون مريض كاملين مصدركم يا لطيف يا لطيف يا لطيف عليك عصا عصا لا لا لا عيبوا عيبوا لا عيب 17 اسمه 17 يا 17 ما يدونا كاملين واش غادي هذا هو اللي جاي هو اللي جاي هذا المصيبه هذا في كورونا نبدا الباكينه هي ما دار والو عمي هو ما دار والو ولا شي عندي ممكن ممكن ممكن Jakiego rozstrzelania krudiorku? Musimy mu oddać. هذا مو ولا ضروش بهذا قال له مصيبه خاصه مش هذا المفتاح اش السلاح درت فيا حد بلاتي اشري انا حد لا تمشيك حاج عليه ما مريض عاد نكحك لا مريض ما مريض يا قلت لك سخانه يا خرجوا تكدرك وهذه هي الاعراض اللي قالوا لنا سيدي هذه سخونه وهذه يا ولدي الاعراض اللي قالوا لنا خاصكم اجي بوسكرات ما تقولش ليه ما تقولش اعوذ بالله يا لطيف يا لطيف هادشي اللي بغيتي ولا بقيت حي غادي تكتك امك يا ويلي مشينا فيها مشينا فيها مشينا فيها اش تسمعها اش تسمعها انت وياه اش تسمعها نطلب من السماح لا ما معيط يدونا كاملين خرج برا ولدي خرج برا معيط لهم اه زعل مني صافي تفرجوا انت وياه أعوذ بالله ضغط على الزهر قول عين سبعين هذيك المصيبة ديال كورونا يا ويلي يا ويلي يا ويلي أما تبوشناش يا ويلي يا لطيف هادشي بغيتي ياك هادشي اللي بغيتي جبتي لنا كون اش آه، جيتي عندي جبتي لي مرض ولادي ما انت صافي مشينا فيها خرج معايا توريك شي شي ومشينا فيها من دابا وليت كتشم ريحه خايبه ومشينا فيها هادشي درتي لنا الكره واش ياك هو اللي عيط لي هو اللي عيط لك آه. انت غاد فيهم حد برا خلد قلت لي قلت لي راسي صافي مشينا فيها عمك اما لازم يا خويا حنا فين نهربوا كاع صافي عداونا الكلاب كتقتل الناس كبار عداونا الكلاب قتل الناس كبار آه، كلشي مشيتو لا ناس كبار لا ناس صغار انت واحد باغي يزهر وكنت عليك الله ولدي دعيتك الله دعيتك الله جايب لي المرض لداري صافي مشيتي فيها الكلب نسلم عليه نسلم عليه والمراه نسلم نسلم وسلم عليا باش نسلم عليك اولدي حتى نشوفوا الحل هذا الشيء سميت آه، نمرة باك ندوز معاكم هذه ما بغيت بغيت راك شلتينا شافوا غتبقى ما نمرة كلشي ولينا مرض دابا سمحوا لي تعطلت عليكم ولكن الحمد لله كانت غير كاميرا خفيه وكاين اللي ما عندوش علم على فيروز كورونا عاودي عاودي كورونا انت خويا ما عمرت ما هاد السميه كاع هاد السميه هادي كاع اخويا يا هاد كورونا هادي شنو هي عاودي عاودي ورا مكتبه كتجي عندك كنت في القامات كنت صافي غتجيك ما كتباش ما كتباش لك دير ايمانك في الله صح حتى هو نعم. الله كاع جاب هاد الكورونا هادي جاب كاع الله جاب هاد الكورونا هادي الحمد لله صح انت شحال غتعيش اصاحبي العمر ديالك نهار زايد بكتابك حتى غتموت بهاد هاي شنو شنو تقول الداويه قال لك الله يستر على 14 يوم كدير واحد هادي وهذاك الشيء ديال الله اصاحبي لا بكتابك تموت بهاد الكولور شنو تقول انت؟ نهار انت بكتابك تموت بهاد الكورونا دير ايمانك في الله وقول الله يحد الباس اما في الطب السعود نبقاو مع هذا الفضائي خليكم معنا العشر نبقاو مع الاخ اللي خدا الطبيعه والقنيه يعني كحجر صحي وكحمايه من هذا الفيروس خليكم معنا شوف شوف شوف شوفوا كيقول لك الفيروس باغي يدخل لهنا ولا عنده ما نبدا ها اللوبيه ها المنقيه الحبيبه هاد الحباب قد كلاكل الدرابل ديالها على الجمار والدكه زايده نعناع وحراق يا الحراق هانا ها اللوبيا الحبيبه اللحفه كتفطفط وما راه يدخل دابا الفيروس هذا الفيروس كورونا ولا ولا <laughs> ولا عنده من يدخل يدخل سكايك ولا هذيك بحال الفورماجا ما لقيتش الفورماج انت شوف الحبيبه اللحبه مزايد النعنعه